へ対する思いを込めて歌います「ダダダ旦那様」 食事もお風呂もしなりがしない唯一本のできる風がそれは恋の検査本当にありがとうよく頑張ってるねその一言聞ければ実は叶 くわけ 育児ミュージカルイクミンズの皆さんでした大きな拍手お願いします